2018年新日本プロレスビッグマッチスケジュール発表1.2728北海北へザ・ニュービーニング・イン札幌雪の札幌2連戦2.10大阪府立体育会館ザ・ニュービーニング・イン大阪3.6大田区総合体育館旗揚げ記念 カニュージャパンカップ2018決勝戦3.25アメリカ・ロサンゼルスストロングスタイル・エォーム4.1両国国技館サクラジェネシス2018 3年ぶりの開催4.29グランメッセ熊本レスリング広国2018 5.3.5.4福岡国際センター2連戦浜勝プレゼンツレスリングドンタク 2018!5.18 開幕ファイヤープロレスリングワールドプレゼンツベスト・オブ・ザ・スーパージュニア 25!6.9 保険見直し本舗プレゼンツドミニオン6.9 in 大阪城ホール 開幕共同言葉 RPG 言ンプレゼンツ絆ロード 2018!7.1415 大田区総合体育館戦国演0億円部絆プレゼンツ G1 クライマックス28開幕戦7.16北海北エール G1 クライマックス28 して今年の G1 優勝決定戦の舞台は G1 史上初新日本プロレスとしては15年ぶりの開催となる日本武道館3連戦ニュージャパンプロレスリング2018